大切なものを守れるのはいつだって何かを選べる人なのかもしれない忘却の城で眠りについた空に出会ったリクは自らの闇に立ち向かうことを決意したあなたの心には闇があってそこにアンセムが宿ってるリク選んで心の鍵なんていらない俺は アンセムと戦う僕も信じてる君は絶対に負けないってね私の闇に沈めリクはその心に闇を抱えながら光に向かって歩む道を選んだ光への道か闇への道かどっちでもないな光と闇の中間だ 闇夜に続く黄昏の道かそうじゃない夜明けの道さ空の眠りを守るリクは偽りのキーブレードを持つシオンと出会いあなたこそなぜ機関を装うの親友の眠りを邪魔させないためだお前が何者かは知らないが所詮偽りでは俺には勝てない 13機関の狙いがロクサスとシオンを使って空の記憶から力を奪うことだと知った空の記憶が空のノーバディから外側に流れ出してる彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っているでもそのかけらが私に流れ込んできている だから空は目覚めないああその通りだ陸は空を守るために避けられない戦いを覚悟し俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない負けてしまうかもしれないしもしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれないシオンも自分の帰るべき場所を選んだ私は空のところに 自分が帰るべき場所に帰るだけビクとロクサスは互いの大切なものを取り戻すため激突するなぜ邪魔をするお前が空の記憶に連なるものだからだキングダムハーツを解放するそして全てを元に戻すそうすればあいつもまた3人でいられるんだシオンか もはやその名しか思い出すことはできないが今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない追い詰められた陸は闇の力を解放することを選ぶあれをやるしかないらしい何俺の心に宿る力心の力で抑えた力 俺が俺でなくなってもう闇の力だ大切な友を守る陸はいつだって その道を選んで進んでたんだ